jodeng aku. Eh. Anjir, ah, ning ana bilik mesra. Kok oh, kok ana bilik mesra? Ada, ada. Lah ndi? Lah yo genti-gentan ngono to. <laughs> Piye? Lambiku tak guak ber. Ah, ah. Isin aku. <laughs> Ayo ora apa ora apa Masih terlentang. <laughs> terlena kok terlentang. Oh terlena to. Wis, nggo gek tang cucul, Mbak. Ajaran eh, pedes kodoke mlayu. balana wong wadon kang luwih endah sulistyaning warna ora ana jebul kowe wong ayu yati pesek jero iki kang mastiken piye mboten nyono babar pisan menawi panjenengan sampun katarak kang mas lelire kepiye eh? lho lanjut kula kok dipun sameaken kalian dek wiwit Dek wiwit menika pindhanipun widodari Ngejowanta. Menawi kula rak namung sak bakul sate ayam kan. Ning kabeh iki gumantung rasa jari. Nyaten ya. Kene kene kene. Adek. Uh, jan. Wah, bathukmu wong ayu. Matur nuwun, Mas. Soko iringan dak tonton kaya lohan. Inci matur nuwun. <laughs> Lohan boten menopo menopo Kang Mas. Ngapa gue ojo sekarang ngiringan, Mas. irung kura ketok ya Ngarep. Yo kiki aku ngerteni wong wadon kang ayu tanpa cocot. Klantu, Kang Mas. kleru piye? Ayu menikah tanpa cacat, Kang Mas. ojo di bed bareng bareng ke boso Indonesia karo Jawa oh ngerti oh, oh. ayu tanpa cot menawi menikah mboten ayu tanpa cot lah kepiye ayu tanpa ngor kang mas kayak tontonan manten nih jadi manten wedok ayu manten lanang bagus eh kula lajeng kelingan nalika kula kalian penjenengan tasih timur ngaten menika jaya mas iya inje sedaya para pini sepuh rawuh maringi donga pangestu heeh ah, ah, eh manten lanang ketok ejek bocah ning wis ngerti penak Inji sak menika menika kedah ngaten Kang Mas. Menika namung dereng kemawan ageng kok Kang Mas. mantannya wedok guyu kaya Bu Yati ngerti ini gede sing wadon gingsul jari ki inji mana bukan mas oh. inji kalau sahabat pun jak pundi kan mas tondo tondo yang wong arep marak tan jati ngineki kok ngaten lah iya kok wis Wis ora ketok babar blas piye kowe? Ha ah, iki sing jenenge wong pacaran kok kaya tuntun tuntun wong buta. Lah iyalah, Mbak Yumu ya gemuyu. Injih. Kok ya enek dodol sate persis iki lho. Memang di sini sebetulnya banyak yang pesek-pesek, ah, Mas. Oh, oh, ya, oh. tapi boleh diketahui. Piye? Di sini tidak ada orang yang KKN, KKN soal pesek. Oh, kok Iya, patut diacungi jempol. Oh. <laughs> Ya jelas gak boleh kakaan, kan ya gulik ragat dewe, kini gulik ragat dewe. <laughs> oh kini ya. mbah, kopi ini pun awas gosong loh mbah. Kayak lo, ngenteni sampean mulai sore kayak mau. Kalau istri pun menaik penjenengan lajeng nyarwe dateng wanita sanes kang mas. Iya. Yeah. Raus gumerget raus yang manah kulo. Oh, oh. cemburu kula Kang Mas. Eh, karo Mbah Simbah tua kuwi ya cemburu. Maratus pun ditan. Kula menika tresna kalian panjenengan arepa sepuh ya wanita. Lah wong panjenengan weruh wedhus wedok ya dioyak kok kepiye ora. Eh ora banget banget kene rada rene kabeh ben padha pirsa. Si. Ah. Iki. Ngejak ning kebon apa piye kowe? Ah. Angge pun pun niki ajeng ngoteng kebon kula lakoni yo. Kula gemeng neng tendra kok. <laughs> Kang Mas, piye? Menika wonten menapa kok dipun sunduk-sunduk, Kang Mas? Iki par perlambange manten, ya nok ya. Oh, oh, oh. Ngeripun, wis dilamar wis di kei sakramen wis dinikahke cara agamane jur disunduk ingin iki. gereja. Menika kok wonten gelas menapa? Gelas menika perlambangipun temanten kakung nggih. Kok iso ngono? Ndang gelas. Ndang gelas lajeng menawi mangkok perlambangipun manten putri nggih, Mas. Ya kok iso manten putri lambange mangkok, eh? Ha ah, nggih. Kakungipun ngendika ndang gelas, ndang gelas putrinipun mangko kok. Ha mangko kok. Oh, oh, oh. Iya. Ya ya Sendok, sendok. Sendok Kang Mas? Heeh. Menika menawi dipun dar mboten kepareng. Lah, lah kenapa? Atas. tak pikir sendok iki sing sitok ndodok. kang Mas, waduh Kang Mas. Piye Yati? Sambel goreng. Apa werdine? <laughs> iki wong pacaran kok dadi ngeragas, banget. Ah, iki sing moto iki jenenge Mas Toto. iki juragan urung tahun nangga blas menika juragan menapa kan eh pemborong oh oh oh pemborong maesan mas toto ki <laughs> lah ya iki banget matur nuwun iya kang mas karo sing dihajat nggih pak pak Sup pak nyoto pak nyoto pak sunyoto pak. aku kenal karo mbae heeh Mbah Lanjar kuwi. Eh piye? Oh, oh ayo ming bareng-bareng golekke tombo kuwi. Eh ngono. Bareng golekke tombo njur kagungan kersa mantu iki eh, mantu wayahe ta? Heeh. Lah iya njur ming separo. Eh ya ora ngono kuwi wong tetulung tenan. Piye? Menika wonten pisang nggih Kang Mas. Heeh bener wong ayu. Pisangipun jene-jene waduh sampun sepo sanget Kang Mas. Bener. wonten ingkang meletrek menika? Ya. Kaya kena gempa. Yati. Dawu, kan Mas. Iki ana jambu mete Yati. Injih menika rak sak sampunipun dahar sate lajeng buahipun mundhut piyambak Kang Mas. Oh, juga jambu mete kene. Injih. Eh eh eh eh. Jare kowe dhisik tau nikah jare. <laughs> Kalau rumien, nggih. Ah, oh, ah, wis tau di bojo. Sampun nggih kalian sepisan menikah garwa kula ing sepisan bapakmu hati menikah. Oh. Pimpinan campur sari. Malah pun menikah nggih pimpinan campur sari. Bentar, Dek. Lah kok kabarin nikah kuwirangan iki nggon ngendi? Rasa ke sini-sini. Kalau kau ora iki penting cerita cari cerita ini penting. Kanggo pitutur manten sing wis ana iki. serasa usah dikandhakke kuwi sing sing kuwi rangan kuwi wis. Lah piye? Ayo sir kuwi. Ra ya Mbak ya. Engko ndak ndak tiru-tiru kae. Lah ya ora apa-apa. Pengalaman jiwa orang itu berbeda-beda. Gitu ya. Heeh. Dulu memang betul saya bar manten ya terus Bulan madu ngono kae. Wedding night. Wah. Wow. Apa bahasa Inggrisnya? Wedding night. Oh, wedding night. Malam pertama. Iya. Yeah. Si, aku dhisik ora malam pertama, Mas, malam selanjutnya. Lho kok iso? Lah nek iki wong genah cetha putrane Piyayi Sugih lho. Dadi mantane ke campur sari. Apa Mas campur sari Mas? Mekar Mekarsari. Mekarsari. Hmm. Terus ngundang piyayi saka Ngayogyakarta Hadiningrat. Heeh. Mm. Ya. Terus ngundang saka Banyuwangi dukun santet. <laughs> ya. Cak Diken kuwi? Iya. Nah, ah. wis. Terus karo iki mbak-mbak sing ayu-ayu kabeh kae. Dukune Gajah Lampung. MC-ne kuwi. Heeh. Kuwi bojone ngumbahi kon ngalih. Kok iso? Rambute kelunturan klambi kae. <laughs> ya, Mas. Lali saya juga enggak Aku kini mantan kok disilakke ke kepiye? Kok disilakke? Ayo orang dilingguh ke padi padi ngono kui? Oh orang dilingguh ke ngono? Silo linggo silo. Oh silo gur silo. Silo. Eh eh eh. Aku ah, es bareng ngono sire pengi oh, tuh sekarang anak kegiatan tuh. Heeh. Walah ya terganggu kui. Orang iso apa apa lah bang turunnya dari siji. Karo mbok cilik simbah, mbok gede wes kepiye? Sire bojoku arep gugah aku. Heeh. Dilelam midak anake. lekku piye anake lekku njur bengok-bengok. Heeh. Wis ra sida anake kegiatan apa wae aku. Oh. Wis. Kok kaya ngono isih ketaman tuwa iki. Heeh. Wis ndek ben wis ora iso mesra. Tuwa-tuwa akhir-akhir iki bar 27 Mei iki ya ora iso mesra meneh. Lah ngopo? Lah kepiye nek omah ambruk? Tekan sprene ya isih ning nggon tenda iki kepiye? <laughs> Mongko aku mogok seminggu rak ya sebunek. Iki wis 6 sasi ya ora. jodeng gak aku. Eh. Anjir, ah, ning ana bilik mesra. Kok oh, kok ana bilik mesra? Ada, ada. Lah ndi? Lah yo genti-gentan ngono to. Wes <laughs> antri tak kandhani. Oh. Wes antri ngono jejer-jejer nunggu suwe nek ra jamak. Bareng wis mburi ku ana wong tua melu antri. Alate, mbak ya kowe iki, aku wis tekan ngarep iki mayan ah, iki. Ah. Eh alate, mbak ya kowe iki ngalah karo wong tuwa. Heeh. Ah, aku dhisik to ti. Heeh. aku ya jer nggih, Mbah, aku ya ngono ta. Lah iya. Wis aku jer ning mburi bareng wis tekan gonku. Heeh. <laughs> Aku mlebu kamar ngono kuwi. Heeh. <laughs> Piye? Lambiku tak gulak ber. Heeh. Isin aku. ora apa-apa, ora apa-apa. Pengalaman terus terus. klambi tak gua ber <laughs> bojoku njer ngonceki ngonceki apa klambi oh, apa ngonceki lemper lagi. iki heeh <laughs> gua ber gua ber aku njer nganggo kimono kae tau wis wah kimono kimono mongko sing merangsang kae dadi lah iya delok wis barang wis ngono ta sar nganake kegiatan eh lah ana wong bengok-bengok ning jaba lah ngopo Mboten, Mbak. Pak Mario, Pak Mario. Pak kaya Walah kamu lebih neng bilik mesra. Hmm. Pak Mario, anak aku lomong tulung irian Pak Mario. Pak uh. Bojoku jadi bingung tau uh. Kepaksa jadi nganggo kelambi jadi nyaut sarung. Uh -uh. Terus, sarung serangan. Liannya orang nganggo blas. Uh. <laughs> menganggu sarung suwel kayak lu anten apa anten apa anak kulo niki bar sunat pak Maryo nih <laughs> sakit niki tulung manggawa tenggane dokter Lho, kepiye uh -huh. wes aku jerneng kono ki ditinggal karo bocoku uh, ah, ditinggal ngurusi bocah aja lah seserana nasi ngopeni aku ya ah. dengan santenya, ngono kaya uh -huh. <laughs> menjarkan lagu gundang dut masih terlentang <laughs> terlena terlentang oh terlena toh aku wes bareng wes bocoku nenggone dokter wes dokter Bocah cilik kuwi jenenge diturok ke raglim. Heeh. Wes dilingguh ke raglim, jaluk dipangku bojoku. Oh, ngono. Alinggo ah, jar dipangku ngono. Weset. Bu, doktere teko. Enten napa nih, Pak? Lah niki niki sambat panas terus lho muni ngono ku. Heeh. Ah, ah, Sarunge dibuka. Heeh. Oh, lah niki sambat panas terus, Pak. Nggih. Lah layak niki penabuh ngaten kok lho Kleru ngene Mas Mario. ayo <laughs> untung ora dikethok pisan aku ora urung krasa aku ya mung bojoku mengenggi tok nggih niki wae nangis mawon ngono oh ngono pun sakniki kula kompresse ben rada cilik pak <laughs> bareng dikompres ngono nganggo kompres to plek ah. ngono perban to ah, ah. plek ngono bojoku sing bungo aduh yo hmm. lho enten apa niki tak kula edok layak <laughs> kok ngono kabeh ya iki iki pengalaman ini sejenenge ya wis biyen tak eh. sapa saiki tak sapa. Manteni langsung singgol singgalan rukono kae lho omongi Mbak Yati kae. Aja nganti ku wekmu abuh. Wis tenan no. Oh. Manten iki ya sing akeh kaya ngono milik kita berdua. Iya. <laughs> Aduh Dek. <laughs> Desuk tak sapa tak sapa. Manten iki mesti ngono kuwi. Ah, ah. <laughs> Iya. Wis, enggak kayak dang cucul, Mbak. Kok tang cucul piye iki? Semuk kalau semuk. <laughs> Mbukake kado. Eh. Mulakno lek saiki iki lagi seneng, besok yen enek susahe kudu disangga bareng. Eh. Kabeh iki ngemu pacoban. Mulane lek enek susahe aja menang-menangan dhewe, iso ngapura den ngapura. cekel maling bacute aja dikepuki piye do eh eh gendok malinge apa ngegirisi ngono ya ngono aja ngono ngono ya ngono ngonang ngono ning aja ngono terus ora pareng ngono terus ning wis kadung ngono